اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کے لیے آج بہت ہی پیارا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں سب سے پہلے میری تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلی آپ تک پہنچ جائے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کتنی برکتیں ہیں کتنی زیادہ فضیلتیں ہیں اگر اس کا کلام یعنی قرآن پاک پڑھ لیا جائے تو کس قدر برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس انسان پر جو دن رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یعنی قرآن پاک پڑھتا ہے اور دن رات اس پر کس طرح سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو ناظرین جو شخص بھی صبح و شام قرآن پاک پڑھتا ہے اور اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں دعا مانگتا ہے تو اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے کوئی بھی دعا مانگے وہ ضرور پوری کی جاتی ہے اور اس کے رزق میں برکتیں ہی برکتیں آ جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی پردہ غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ رزق میں خیر و برکت پیدا ہو جاتی ہے اور وافر مقدار میں رزق مہیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے غربت و افلاس کے دن بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں اور اس کی دعوت کرنے والا غنی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور ہر قسم کے مقاصد میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے تو ناظرین ایک ایسی صورت میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ جس کے پڑھنے کے بعد اگر آپ کو سواری نہیں ملتی سفر کی مشکلات ہیں گاڑی خراب ہو گئی ہے یا آپ کی کوئی ایسی دشواری ہے کسی بھی مشکل کام میں تو آپ نے سورہ قریش کو اکتالیس مرتبہ بمائے تسمیہ اول اول و آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں اگر کوئی صبح و شام ایک تسبیح حاملہ یعنی حمل کے شروع سے آخر تک پڑھے تو ڈیلیوری آسان ہوگی گھر کے راشن پر اگر ایک سو ایک مرتبہ اس کو پڑھنے سے برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں کبھی کمی نہ ہوگی ہمیشہ کے لیے گھر سے بیماریاں مشکلات ختم ہو جائیں گی زندگی میں سکون چین برکت اور عافیت ہوگی ہمیشہ صبح و شام کی تسبیح کا ورد بنانے سے کامیابی مقدر بن جائے گی جو شخص کھانے کے بعد ایک دفعہ اگر سورہ قریش کو پڑھ لے گا تو کھانا بیماری نہیں بنے گا بلکہ اس کھانے سے بیماریاں دور ہو جائیں گی تو ناظرین آپ نے اس کو سورہ قریش کو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر صرف سات مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے کس طرح سے قسمت کا ستارہ آپ کی قسمت کا جو بھی ستارہ ہے وہ کس طرح سے چمکے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے میں امید کرتی ہوں کہ ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے اپنا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ